Каршы алабыз! Исәнмесез, дуслар! Сезнең алдыгызда Замба КВН командасы. Команда, безгә каршы бүген кем уйный? Эксклюзив, Фобана һәм Тебор. Карантин бетте мәллә? Бетте, бетте, братан. Аллага шөкер. Аяз, а син нигә чыктың соң? Егетләр, тиздән бит кино чыга. Мстители, чур, мин железный человек. Эй, мин железный человек. Вообще-то мин железный человек, не блядь, О, ташланыгыз, все, все, все, бетте. Син җиренчәк булмыйсың, син дә булмыйсың, булмыйсың, бетте. Мин булам. Мин булам, әсәрдә человек кеше инде. Җитәр инде. Сезнең берәр әйбәтрәк миниатюрыгыз бармы? Әлбәттә. 100%. Бар. Күрсәтегез. Татарча версус. Вау! Кычкырыйк. Аллаһ берәне рәхмәт. Команда кемгәдер залда безнең чыгышны карарга җайсыз булачак. Эй, матурым! Матурым түгел мин сиңа. Хей, җимешем. Җимешем түгел мин сиңа. Бәпкәм? Юк инде. Оем? Юк. Гөлчәчәгем? Юк. Сыер савучы в точку! Күз алдыгызга китерегез, бик сәер исемле егет. Нәрсә? Нәрсә? Үзең чакырдың бит. Ничек инде? Вә, вә. Илназ? Улым, вә, вә, өйгә. Хәзер әни. Ну, сау бул. Илназ. Илназ. Кара нинди куян ул шундый әйбәт. Чынлапмы? А, тешләде, дурацкий! Илназ суырткандыр сиңа әйе. Мин администратор, сезгә булышыргамы? Нинди әйбәт администратор. Ярар, мин хәзер киләм. Чынлапмы ни? А, дурацкий! Карап китик, бу авылда бер генә кыз яши. Исәмсә, Римамия чәчәк. Сезгә кем өчен? Ну, болай инде. Ну, сездән 150 сум. Аерым мине бурыч дәфтәренә язырга. Бер кемгә дә рөхсәт итмәдем, ә сиңа рөхсәт иттем. Мә сиңа чәчәк. Туктале, мин бит бу авылда бер генә кыз. Мин уладым, син аны миңа бүләк итәсең. Так минем бит мотоцикл бар, мин икенче авылга барам. Ә контроль эш вакытында шундый хәлләр дә була. Аяз, Аяз, синең нинди вариант?